Yo beste kijkers en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Lost, Buildings. We zijn vandaag weer in België, een 10 kilometer onder Eindhoven. Ja. Yes. En bij een fantastische locatie, kijk maar even mee. Een Let's go. groot landhuis, let's go! Eerst even een korte pauze voordat we ons reis vervolgen naar het verlaten landhuis. Wauw mensen, dit is echt fantastisch groot. Wow, Paul, Paul. Moet je de, de, details zien van die trap. Echt heel mooi uitgesneden met hout. En de plaats is niet heel veel meer zo te zien. Wat? Niet heel veilig meer, zeker wel. Ja? Ik denk wel dat we dan een verdieping hoger kunnen, denk je niet? We hebben huis hebben licht nodig. Oké. Wauw. Wow. Is de later allemaal nog ingebouwd? Kan hier het op schijnen? Dit is nog best wel, ik denk dat dit een soort, nou, open haard is geweest of zo. Keuken. Keuken, ja. Met een naar boven nu. Is het een licht naar boven? Nee. Oh, nou ja. Ketelhuis. Ja? Oh, gaaf. Holy shit. Ja, dit is eigenlijk wel een hele grote. Misschien kunnen we nog die... Eh, we moeten deze boter nog even wat meer in detail filmen. Weer even wat... Kijk. Wow, kijk, dit is een hele oude. Dit is een hele oude, 100%. Lekker. Hier zit zelfs nog een eh, soort vliegwiel aan. Ik denk dat dit wel heel ouderwets is. そうなんねはい Hier stond dan vroeger alle wijnmensen. Als je echt honderden jaren oude wijn had, dan stond het gewoon hier. En dan kon je dat gewoon na honderd jaar drinken of zo. Uh, eh, dat weet ik niet meer. Eh, een oude, eh, kelder, ook eenzel. Ja. Dat is Het licht lijkt nog wel nieuw. Wat hek? Wat hek is dit? Dit is een heel groot kasteel, mensen. Echt een heel groot kasteel. Oh. Wauw. Dat was het, denk ik. Wat denk jij, Paul, dat was zo plek dit was, Een groot landhuis. Ja. Joekel van een landhuis. Mensen, dit was het weer. Dit was de locatie, niet Paul? Ja. En eh, we gaan op naar de volgende. Zie jullie later bij Lost Buildings. Buildings.